Система автоматической торговли. Следуй за лидером или копирование сделок. Инвестиционная технология, получившая широкое распространение на рынке Форекс. На рынке бинарных опционов это пока новый продукт, внедряемый передовыми брокерами. Представляю вашему вниманию пример практического использования этого продукта. Платформа и сервис копирования, используемый в примере от брокера бинарных опционов FinParis. Срок автоматической торговли – одна неделя. Начальный баланс – 987 долларов. В торговом терминале брокера выбираем функцию «Следовать за спотом». Устанавливаем период копирования в одну неделю. И выбираем 5 первых ведущих трейдеров из рейтинга. Это максимально допустимое число лидеров для копирования сделок на этой платформе. Максимальный лимит по одной сделке устанавливаем у каждого трейдера в 100 долларов. А общий лимит по каждому трейдеру ставим в 200 долларов. Исходя из нашего баланса 987 долларов и количество лидеров. Включаем функцию автоматического копирования и ждем результат. По прошествии трех рабочих дней заходим на платформу, проверяем актуальность каждого нашего лидера. А именно, те ли из наших выбранных трейдеров до сих пор являются лидерами рейтинга и при необходимости производим замену. За эти три рабочих дня баланс нашего счета увеличился до 1046 долларов. Просматриваем статистику торговли наших трейдеров и удаляем одного из них из списка. Вместо удаленного трейдера добавляем другого, нового лидера рейтинга. Естественно, Устанавливаем у него те же самые параметры по лимитам одной сделки и общему лимиту. По прошествии установленного нами периода в одну неделю снова заходим в терминал и снимаем наши результаты. Баланс счета увеличился до 1108 долларов, следовательно, прибыль за неделю составила более 120 долларов или в процентном отношении примерно 12,25%.